La collaboration avec les différents acteurs du paysage nous mène vers des projets durables. Il y a deux objectifs au pot bio. Le, premier, c'est que c'est effectivement un produit qui est euh, dégradable, c'est-à-dire que nous n'avons pas de recyclage des pots quand nous les plantons, il n'y a pas de pots plastiques. Ça a été un des choix forts que nous avons fait et choix qui a été accepté par notre client. Et le, deuxième objectif de cette production en pot bio et de ce travail réalisé en pot bio, de cette plantation faite en pot bio, c'est effectivement aussi les, cadences puisque avec des pots bio, nous avons gagné en, nombre de pots plantés par jour, bien évidemment, ce qui a renforcé aussi notre travail au quotidien. Nous utilisons les pots Jiffy parce que de la période du rempotage, nous avons rencontré ainsi un meilleur enracinement, une racine qui se développe du haut jusqu'en bas du pot, ce qui permet à la plante de pouvoir avoir les éléments euh, à l'intégralité du pot et aussi une meilleure reprise lors de la plantation en jardin comparé à un autre système de pot plus classique. Nous avons sélectionné les pots Jiffy pour un gain de temps, euh, pour éviter l'opération de, dépotage, euh, mais également pour éviter de traumatiser la plante lors de cette opération et euh, en supprimant les déchets plastiques, euh, ce qui est important dans le cadre de, nos métiers de paysagistes. Donc les produits Biopo ce sont des produits d'avenir, ce sont des produits qu'on connaît euh, très bien dans l'entreprise puisque nous avons été amenés à en planter 25 000 l'hiver dernier sur euh, le BHNS d'Amiens Métropole. Donc ce sont des produits qui à mon sens répondent tout à fait à cette euh, norme du futur qui est l'interdiction d'usage des, produits plastiques à usage unique. Donc ce sont des choses qui sont d'avenir sont des plantes qui permettent un enracinement euh, sensationnel puisque les racines n'ont pas d'effet chignon, elles arrivent à passer à travers le pot. ce sont des produits d'avenir. Le choix d'avoir choisi les POSIFI s'inscrit dans une démarche environnementale qui est l'un des enjeux d'IDVRD. C'est un jeu permet notamment d'accroître la productivité avec un rendement supérieur estimé à 25% et permet notamment d'avoir une meilleure reprise racinaire. Le pot Gifi, le pot biodégradable, est un plus-value sur le chantier. Nous avons des plantes de qualité qui se racinent très très bien, mais aussi un énorme gain de temps sur le plan de plantation pour les entreprises. Alors nous utilisons les GFIPO pour trois avantages. Un premier avantage qui sera un avantage économique, c'est-à-dire le gain de temps à la plantation. Il n'y a pas de pot à enlever, à évacuer et à amener à la déchetterie. Donc un gain de, gain de temps généralement de 25 à 30 Le deuxième avantage, est l'avantage écologique, c'est-à-dire nous utilisons des fibres euh, naturelles. Et le troisième avantage est un avantage agronomique, c'est-à-dire que les racines traversent les parois du pot, les, parois sont poreuses, les racines sont cernées par l'air, une racine qui se retrouve à l'extérieur, donc elle est brûlée par l'air, et de nouvelles racines se forment à l'intérieur du pot, donc nous fabriquons de la racine. Et toutes ces racines-là, évidemment, vont aller vont aller chercher les éléments nutritifs, et c'est la garantie d'avoir une bonne, euh, qualité de, de plante poussante.